този филм няма любов. Никой вече не вярва в любовта. Хората искат да има акшън. Готини мадами, коли. Ние с вас продаваме мечти. Затова на мен ми трябва добро финансиране. Трябват ми повече пари. За замяна на това, аз ще направя за вас мастерпис. Трябва да инвестирате в точната история. Забелязвам ученето и веднага казвам да. Как така? така. Искам нов живот. Искам червени рози. Искам пръстени с диаманти. Дай ми майонез. Искам перли и шампанско. Мила, това е абсолютно... Извратено. Жената е луда. Ако още един път ми каже, че ме обича, ще я троша забита. Напуснах си мисля за гейши. Какво да живееш за гейши? Спиш на жената? Чайни церемонии? Не е така. Гейшата има красиво око. Просто това прави секс винаги, когато поискаш. Важното е да мълчи. Как да стане, като не го обичам? Да, как? Да има малко нежност, малко внимание. Обича го по твой начин. Ами да. Да, само че аз съм жертвата тук. Питам как да стане, когато не го обичам. Е, да. Мила, за огън на любовта са нужни две сърца. Ами да. Да, само че за моето се плаща. Е, това е. И това става. Абсолютна психиатрия. Заобиколена съм от малумници и психопати. Трябва да се махна от тук по най-бързият начин. Няма какво да му мислим. Бързо, бързо, ама ако не обмислим детайлите, изобщо няма смисъл да започваме. Не е така, като сме заедно, като сме едини, ще стане и всичко ще бъде наред. Детайли, метайли, един медини. Седим два месеца и само плямпаме. Вместо да действаме, мрън-мрън. Да. Плямпаме и мислим. Защото това не ти е като да пиеш капучино. Да. Е, все пак говорим с... Потихо бе, мърло. Не бе, не бе, аз нямам никакви проблеми с него. Пускам телевизор и забравям, че имам дете вкъщи. Искам спим. че. Е, аз затова съм тук. Да свиква от малко с шумът. Влакни не, а на порно той като хипнотизира. Ей! Мамо, искам. ли какво направи сега? Еба си майката. Е, сега вече се еба майката. За какво говорихме? За Вамира. Това и жените много-много не ме харесват. Може би не е само заради цигарите. Ами аз нека първо да откажа цигарите, пък после може да понамаля и чеса. Що не пробваш с паста за зъби? Всички го правят и изобщо не боли. Сега нещо намеци ли правим? О, човече, изобщо нищо не намеквам. Ако става, бе? Още не ме познае, вече ме съветва какво да прави с парите си. Тук никой никого не познава. И точно това е смисълът на терапията да се откъснем от познатото, за да не се подаваме на вредно влияние. Така че, господине, приемете агресията като следствие от никотинов глад, а не като лично отношение. Време е да ви чуем. Представете се с няколко думи пред останалите и споделете, говорете за вашите проблеми. Проблеми? Аз нямам проблеми. Аз съм си супер. Просто имам усещането, че не получавам достатъчно. останеш? Не. Що? Прекаляваш? С грубите играчки какво? Много пушиш. Затова реших, че когато ги спра, проблемът с мъжете ще изчезне. проблема с цигарите ще го решим, но всяко нещо по реда си. Да. А, извинявайте, отоплението ви дали работи, защото ми е малко студено? Извинявайте. Добре, по темата. Предпочитам да не говоря за семейството си. Иначе мразя цигарите от дете. Даже... Всъщност в училище сама, пък аз ужасно мразя самотата. Пропуших, за да се спаси от нея. Обаче колкото повече пуша, толкова по-сама оставам. Все едно пушенето и самотата вървят ръка до ръка. Сега сте тук, нали? Да. Това означава край на самотата. Да. Господине, вие? Аз нямам какво да обяснявам. Плащам ви да спред цигарите. Така е, но но все пак и вие трябва да положите някакво усилие, нали? Какво? Усилие? Аз за първи път чувам, че трябва да полагаме усилие. Е, е път наистина ме изнерви и аз стоям да пуша. Искаш ли да ти кажа нещо? Да. Няма да се върна никога повече. Аре, чао. Не всеки успява да си пребори. Важното е да не се отчаивате. И да знаете, че можете да го вярвате. Нали? Вие? Аз. Не говорете. Аз трудно дишам. И ще не, не знам как да го кажа. Веднъж почти имах семейство. вкусно ли? Разбира се. Що за въпрос? Искам да знам. Всичко е наред. Яш? всичко. Моля ти се, не започвай, пак ще развалиш вечерта, моля те. Искам дете. Е, почна се, почна се! Ти се не ви. Искам дете. Рано ти още за дете. Искам дете. Заврява си се в тая кухня. По цял ден миеш, переш, чистиш, готвиш. Нервите ти са опънати до крайен предел едно дете, ще те разклати много повече. Да знаеш. Ще... Ето сега и, и аз съм разстроен. Излизам навън, искам да взема малко чист въздух. Искам като се върна всичко тук да е наред. Ясно ли? Е? Искам дете. Да не вземеш да направиш някоя глупост пак. Искам дете. Аз искам да... Ям! направих си нервите. Сега ще ми направиш ли дете? Никога няма да се разведа заради тебе. Е нормално същество такова. Ти си най-голямата грешка в живота, да знаеш. Ще открия една тайна. Винаги съм знал, че си ненормална и не мога да разбера урод като тебе как си мисли, че изобщо трябва да се размножава. Усилете, пожарикапите, той спасявате тая! Той не оттекне! Той не оттекне! си мисля, че ако успея да спра цигарите, ще започна да дишам по-нормално. Мисля, че мога да бъда добра майка. Трябва да се научим да изпитваме удоволствие от нашия личен избор. И да не съдите другите хора за техния личен избор. Тогава всички ще могат да дишат нормално. Вие сте написали, че вашия баща ви е научил да си биете. Нали? на... Когато сте пораснали, започна да ви обучава професионално. Пропушили сте, когато и е започна да обучава и майка ви. горе-долу по това време сте спрели да говорите. Възможно ли да имате проблеми с говорния апарат? Слуховия? Просто отказвате да говорите. Цигарите не са вашият основен проблем. Вашият проблем сте самите вие. Спомнете си детските мечти, върнете се към детството. Детството е по-лесно да мечтаеш. Открите мечтите си, назовете ги. Говорете за тях. Ами нали си плащам, защо трябва да мисля? Намерете ми вие някоя мечта. Аз не мога да дишам, той за мечти ми говори. Какви мечти? Аз искам промяна. Аз нямам мечта. Значи пак ще се пропуша. Вашата мечта е вътре във вас самата. Просто трябва да я откриете и да я пуснете да излезе. Не, аз нямам мечта. Със сигурност ще пропуша пак. Аз трябва да си намеря мечта. Искам да обера банка. Ето това е пример за мечта. Това? Това? Това не е мечта. Това е някаква страшна глупост. Не можем да квалифицираме мечтите като добри или лоши. Качеството им зависи от нашите родители и от детството им. Можем да го направим заедно. Ако имаш пари, контролираш не само своя, ами и живота на останалите. Ще ни вкарат в затвора. На тебе и без това не ти се живее, по всяко време можеш да се самоубиеш. Но ако ни се получи... Ако искате да постигнете мечтите си, трябва да се научите да се сработвате с хората. И никога да не подценявате факта, че трябва да се забавлявате. Направо се изложихте с тая терапия. Следва една много важна част за правилния път и както е влияе на кармата. Но времето ни изтече. Пожелавам ви приятна вечер и не забравяйте да си платите таксата. Mm-hmm. Абе, защо всички не вземете... Аз имам идея за банк. От два месеца слушам, че трябва да се обмисли и никой нищо. А как си поръчаш капучино в множество число? Кап... Четири кап... Четири капучин... Много ясно. Капучина. Четири капучинота. Капучината. Абе, какви сте глупости? Капучиното не е глупост. Капучиното е като добро и зло, ад и рай. Кафе и мляко смесени в идеални пропорции. Капучина. Капучинчета. Кап... Ето, виждаш ли? Дори за едно просто капучино детайлите са важни. Трябва да знаеш какво е млякото, от каква крава е, кафето, кой го е брал. Но това са някакви страшни глупости. Капучини. Капучиното не е глупост. Капучиното е като добрия обер. Трябва ти добра рецепта. Стига вече с тези рецепти, капучиното, Капучинца. Трябва да се действам. Капучинца. Лъкни. Прачеш ме да мисля. Да, виждам. За кафета и за крави. Добре, айде ти кажи. Ами да, ти кажи като... Е, защо всеки път аз? Нека веднъж тя да каже. В главата ми е филма за перфектния банков обир. Перфектния значи всичко до най-малките детайли. Инвестирайте в мен и ще спечелите. Обещавам ви. Аз съм професионалист. Абе, ей, пичове, не е нужно да ме мъкнете някъде на майната си, за да видите, че нямам два кинта в джоба. Не, няма да ви давам наклон, вие си знаете. Ма няма да мога да си платите и бензина. А, филма е друг значи, така ли? Откуп. Еми, да, ама нацелихте най-неподходящия човек. Някой няма ли да пита защо? И защото съм сам, бе. Нямам живи приятели, нямам роднини, нямам никой. Сам съм. Изкуството изисква жертви. Имам само куче. Киркегор. Абе, вие да не сте педали. И сега какво? Нищо. Чакаме. Какво чакаме? Чакаме да разбереш какво чакаме. Стива. Добре, за какво го довлякохме сега това? Съдбата не даде знак. Кога? Не обръщай внимание, кажи си за съдбата. Той има информация и идеи. Каза само, че му трябва ли заинтересовани. Беше пуснал бяла. Заинтересованите са на лице. Той дали ще се навие? Еми, ще го навие. Всеки си има слабо място. Да, обаче той каза, че няма роднини. Да. Тогава къде ще му търсим слабото място? Чувала съм за едни точки по тялото, но не съм много сигурна къде са. Точки? Да се обадим на някой китаец. Аз познавам един. Но той май беше индиец. Не, имам едни приятели, които скоро Излязоха от затвора. Те със сигурност знаят как да го натиснат, за да проговори. Не е ли малко грубо? Да му кажем, че имаме добра и лоша страна. Той да прецени коя иска да види. И? И да прецени. А защо просто не му задеме част от парите? 40%. И стискаме ръцете. нощ. Екип 1 се спуска по фасадата на стъклената сграда до 8-я етаж. Там се намира оптичния кабел. Екип 2 през това време пристига с хеликоптера и каца върху хеликоптерната площадка. Хеликоптери, хеликоптери, ти нормален ли си? Та ирония ли беше? Абе, приятел. Тая фантазмагория. Дори за филм не става, ти се опитваш да не пробуташ като план за обир. Момичета няма надежда. Оставете го поне да си довърши. Да довърша? Аз свърших. Защо така грубо? Виж, а, моля ти се. На нас ни трябва нещо по-простичко. Добре, можем да направим някои корекции. Корекции? Абе, човек, това е... Е, не. Това са страшни глупости. Добре. Хеликоптерите падат. Сателитната връзка пада. Инфрачервените лъчи отпадат. Тунелите отпадат. И то не остана нищо. Ти си някакъв пълен провал. За какво го довлякохме то? Слушай, малката, вие не ме довлякохте, а ме отвлякохте. А ти май много се застоя. Направите го. Няма ли да направиш нещо? Какво го направя? Не виждаш ли, че за нищо не става? Да, но беше единственото, с което разполагаме. Еми, значи разполагаме с нищо. Почивам се. Не се излагай. Чудно ми е тук. Защо? Чудно пълно е с хлебарки. Не ми пречите. Не се сърди, да. Момичета са малко странни, обаче са добри. Добри в какво? Отвличанията, побоя, малтретирането в какво? справишься с ними? почему Какво искаш от мен? Да се върнеш. Защо? Защото е важно и... Трябваше да се самоубия. За какво? Стоя тук и ви слушам глупостите. Аз ви казах да действаме, вие само мрън-мрън. Сега както го щупи, така да се го почисти. Ей сега. Оле? Чуя се откъде да започна. Където и да започнеш, се е. Чувствам се адски мизерно. Я се усмихни. Абе ти... Дай да те прегърна. Абе ти нормална ли си? Да. Нищо. Слушай, не исках да те обидя. Дойде ми в повече. Отивам да си купя нещо за хапване и се прибирам. А на вас успех. Успех. Очаквах повече. Няма смисъл. Просто трябва да скоча от някъде и да се приключи с тази драма. Ще чакам другото прераждане. Стига мрънка! Обаче, преди да скоча, първо ще приключа с теб. А аз следващата чаша ще я щупя в главата. А? Да, така. Това е моят апартамент. Второ, край на пазарлъците. Ясно? И трето, аз поставям обира, вие го извършвате и после делим парите. Ясно? Разбрах какво не ви харесва на сценария. Много е американски. На вас ви трябва нещо по-простичко. Петима човека в една стая. Окей, имате го европейско кино. Правим го. Само трябва да намерите петия. Супер. То стана баси на валицата. Забрави. Не подлежи на коментар. Планът ми е разработен за петима, иначе няма да сработи. Трябва ми някой интелигентен, който да работи с детайлите. Какво? Казвам ви, без пети няма да стане. Окей? Okay? Е, да, де. Абсурд. Аз съм само режисьор. Вие сте изпълнители. Имам страхотна идея. Какво ще кажеш ти да си пети? Като я слушам тази, трябва да търсим още двама. Защо идеята ми той за е пети не е лош? Виж, или го правим заедно, или забравяш за нас, парите и филмите си. Абсурд. Я да излезем навън. Да подишаме малко чист въздух. мисля, че ще ни трябва кола. Ама крадена. И фалшиви документи, може би и оръжие, не знам. Ехо, режисорчето. какво правим? Разпределям ви задачите и действаме. Това правим. Това правим. Така. А на кой какво се пада? Пи. Но аз не мога да крада. Ще се научиш. Нали искаш да изпиташ тръпката? Добре, аз ще намеря оръжие. Обаче защо с това? То само мълчи. Това не е мой проблем. Управите си. Ти ще намериш чертежите на банката. Окей. Okay. Защо вчера не си разглобиха колите? Какъв е този сепаратор? Гледай тук какво е всичко е. Каква е тази гъба? Добър ден. Какво? Извинете, казаха ми, че евентуално може да ми помогнете да ми обясните как да открадна кола. Не се занимаваме ние с такива неща. Тръгвай! Ще си платя. Чакай, чакай, къде отиваш? Имаме ни познати на техни роднини. Те знаят как стават някои работи. Ела малко по-късно. Кога? След 15, след 2 часа. Много ви, много, много благодаря. Къде отиваме? Е, няма да ми кажеш? そ че и помогна. Отидете пред китайците. Mm. И търсите японеца. Окей? Okay? Значи момчето ходи при тия наши познати и те са му показали това, онова, обаче ще струва пари. Колко? 100 лева. Добре. А въпрос? Е, не е ли много? Е, много е, ама им ги е дал. Добре. В евро. Е, айде. Давай, давай, давай. Йонка. Дончев. Колата е като човек. Намира слабото място e felizes. Questa è una meracola, dato que tu me vidi, samada sotto fuori. Samo zaključimo. важни са вибрациите, които ги излъчваме. Много хубаво са му обяснили как става. Ма и той добре е освоил. Е, пак ли аз да ходя? Nè, Bam bam. chúng tôi không biết là cái cái Vâng, ờ, vâng. cái cái, cái là cái gì. Японец е къде? Không biết. Японец. Không biết. Không biết. О, добре, тихо. Аз съм японец. Взех адреса на руснаците и им разбрах схемата. Китайците произвеждат, руснаците продават, арабите купуват. Или беше обратно? Значи, тук е една камера. Обаче, значи, обаче, значи, там ако има, се не играем жестоко. Докъде стигна? Ти не търси. Викала ми скара, правиш тук? Ти помогна. Помогна. Аз се погледна. А те кой ще помогне? Аз ще има, че ми пречиш да мисля. Колко камери е казахме, че има? Три, три, така. Абе, тия цял ден не са се прибирали. Да вземем да го отложим за утре, а? Защото там има камера. Жестоко ще се не играем. М-то. Може ще припия само да излезеш. Ти си луда, знаеш. Няма нужда да ми благодариш. О, това е. Влизаме в банката точно в 16.31, 14 минути преди банката да спре да работи с клиенти. Ще имаме микропредаватели и ще бъдем маскирани. Как точно още не знам. Тук трима влизат в банката, другите двама чакат сигнал. вас припада. Това се улавя от секюрити камерата. Гардовете излизат. Поемаме контрол над секюрити офиса. Едната остава, а другите две Много е важно да внимавате някой да не натисне паник бутона. А другата група Надзора е изолиран на последното ниво и достъп до него има само управителя на банката. Ако всичко върви по план, ще си тръгнем богати. Не е зле? Не. Не, никак не е зле. Не. Никак не е зле. Знам как ще сте облечени. Не искам да се облечам като фол Искам да си направя обер като нормален човек, а не като някакво чучело. Тя да се дегизира. Тя не може да се бие. Ще се научи. Ви, сега. Това не си ти. Това е твоя образ. Как да ти го обясня по-просто? Не ми го обяснявай, няма да стане. Ужас. Аматьори. Ти ако се появиш такава банката, те ще ни хванат на вратата. Да, ако сега се съглася с тебе, утре ще ме качиш на топчета. Не обръщай внимание. Тя е малко по-емоционална. Какво ти става? Искаш да провалиш всичко заради една перука. Добре, всички слагат перуки. Без пазарлъци. А кой ще припада? Давай. Момент. Е, добре, поне опитах. Ти Не си е глътнала език? Не знам. Е, много си глупава да знаеш. А, за кой Оскар? Ти нормална ли си? Е, получавам ли ролята? Не, никой не е получавал. Защо? Приигравате. И то с това вече няма четири актьори. Ще да припадам аз. Цигара? Не пуша. <laughs> нали си режисьор? Остана само оръжието. Ей, сука, давай потанцевать! Эй, ребята, подухи мы снимать! Ей, сука, смотри мой пистолет! смотри, <laughs> усатый, бля. Смотри, смотри. Усатый, бля. Хули. <laughs> <laughs> Сейчас могли бы быть фаляски. Она американцев, не наш. И все из этой тупой стервой, Екатериной. Нам надо было взять ее обратно. Кого? Екатерину? Нет, Аляску. Все женщины, стервы. Да. Екатерину и Аляску, бля. Так точно. Офигеть, блин! Мужики, мы чё, вас больше не устраиваем? Шалав пригласили, да? Что за еще шалавы? Неблагодарные или... твари. Посмотрим. Да бери в рот, дурак. Вашу мать все пошли вы нахуй. Вашу мать, блядь, сволочь неблагодарная. Вы не шоколадный. Ты куда? Ой. Переговорим с мужиками. А искам да се хоря вкъщи. Извините, секундочку. Влизаш вътре и преговаряш. Аз не говоря руски. Кажем денги, менги, бум-бум и ще разберете. Айде. Айде. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Я и эта женщина, мы хотим купить а, пистолетами. А зачем на четыре курви и один... И один а зачем на пят курвы оружие нужно? За какого на пят курвы оружие нужно? Та това го разбрах още първия път. Снимаме Эти артисты будут снимать фильм. Оружие нужно. И чем им оружие в порнухе? За какво вам оружие в порнофильме? Такова история -то. Ну и суть этой истории. Какая история-то? Или... Бери в рот. Не могу да ви расскажа сценария, е конфиденциален. А ты знаешь, кто я? ты знаешь, кто? Кой? Той? Главное, чтобы ты знала, кто ты. 10% и по руках. 10% от фильма. Окей. Да знаеш, че ти няма да говори. Тали. ли? защо винаги мълчиш? Айде първо утре да се случи. много ми се иска да харесвам хората. Ама те никак не ми помагат. Разбираш ли ми? Как си? Ти трябва да се снимаш в киното. Много си хубаво. Здраве. Отпусни се малко, бе, човек. Е, не мога. Мисля за утре. Пусни се, че ти чупи тази чаша в главата. Е, И това алкохол? Знаеш ли, трябва да се снимаш в киното. много си красива. Наистина. Ай, остави ме. Пречеш ми да мисля. Е. И донеси още едно. И в края на емисията няколко любопитни факта. Световни учени публикуваха колидно е наред. Мечтата им се сбъдва веднъж в живота, когато ги обърнат, за да бъдат заклани. През целия си живот човек изяжда случайно средно 70 секунда. Хайде, време. Айде ми повози. Малко заяжда, обаче като и хванеш цяката, няма проблем. До сега нищо и нямаше. Намери друга. Добре разбрах, цвета не ви харесва. се намеря друг. 92% от населението на света не може да докосне върха на лаките си с върха на езика. 100% от хората, узнали този факт, в момента се опитват да го направят. Да. И кой е нормално ще трябва да го прави това? съм изкарала пари за погребението си. Не, колата този път и цветъш ви хари. Айде. Много е добре. Сигурно ли? Е? Да, айде. Не се карайте, де. Тя не е виновна. Това е знак да не го правим. Сега е това почна. Айде, ако обичаш. Не се карайте сега за дръболи. Ама това го няма и в най-тъпите комедии. Стига. Да ти откраднат колата под носа. Сколка я остави отключена. Дали си тръгнал на пикник? Така. Вдигаш си сладкото задниче и до 5 минути ти искам снова. Ако трябваше, сгубиш. Ясно ли? Е? Айде. Ако още някой чуя да мрънка, Обличайте се. Кръмвам ви, окото ми не мигва. Лягай гад мръсна. Как е по-добре? Лягай гад или гад мръсна? Стреляш и какво толкова? Нищо. Просто преди това дишаш, след това не. Губи се топлината. Задушавам се. Искаш ли да те прегърна? Не. Само карай по-бавно. Мини в насрещното и го заобиколи. В насрещното съм. На къде бързате, бе, хора? Ей, побърка се този народ. любов хит, няма. Абе, има я, ама не е истинска. Пак пропушихме. Да. Пак ще ги справя. Да. Ами, не знам, може вече да те открива. Много искам да ви гръмна. Не ми давайте повод. Мъртахи! Първо да ги спрем, после ще го мислим. Спирай гърчовете и влизай! Ама вие кога успяхте? Аз не можах да разбера. Спокой се. Не, защото аз припаднах и не можах да ви видя. Сядай и започвай. Да ви виждам ръцете. Акшен! Започва се. Екип едно. В салона има двама мъже и три жени. Един мъж чака отпред. Край. Така няма да се разберем. Така, и аз чакам. И аз съм изнервен. И аз представете си имам оговорена среща. Това ще ви... Е- Горе ръцете! Да ви виждам ръцете! Извинявайте, аз не знаех, че бързате. Да няма проблем да минете преди мен. Ще ви изчакам колкото е необходимо. Не е проблем. А, не, моля ти се. Няма да се разгледаш точно сега. Моля да. Вие сте ми семейство. Ти да е, майка нямаш ли? Имам от деня, от дъщеря. И хубава работа. Стига! Екип 2, чувате ли ме? Управителя върви към трезора. Елиминирайте охраната на входа. Край. Екип 1. Намалявам осветлението. кой съм? Никой. Обикновен да купатец. Те са големите риби с огромните усти, дето лапат и пият човешка кръв. Млъкни. Те са тези, които са ви докарали до това състояние. Да крадете. Ние с вас сме обикновени, нормални, честни хора. Те са мръсници, дето заслужават да ги умъртвите. Тихо! Мен за какво да ме умъртвявате? За това, че 15 години не мога си изплете само лихвите по кредита, дето са ми издали някакъв пиклив апартамент в Белия ден. това ли? С какво го заслужавам? Имам семейство. Имам жена, вярно разведени сме. Нали? Млъкни, бай! Екип 2 вече е на позиция. Край. Вие сте прави. Не се слушайте. Аз ще мъкна. Обаче, вие много добре знаете, че... Ай, мъкни, де! Ох, нервно ми е. Не, не, не. Чисто е. Има двама в асансьора. Имате 5 секунди. Право съм скъпо. Още един такъв ден и съм труп. Тайната е в правилното хранене. Ако се храниш рационално, продуктивността ти ще мине на едно качествено ново ниво. Миналата седмица се пробвах да подобря тонуса си с разтворими витамини. Не, не, не, не, не. Груба грешка. Трябва ти високопланински синьо-зелени водорасли. Мисля да си купя пътечка за бяга. Искаш ли пасна един джой. Добър ли е? Екологично чист. да получа инфаркт. А нямам намерение да умирам по този начин. Предпочитам му съзнат акт на самоубийството. Ай, ставай! Ти отиди да заключиш вратата. Айде малко по-живо. Погледна ме. Не, не, не, ме погледна. Тишина! А, е тая е по-яка. Не, не, другата е по-яка. Добър ден! Много внимателно си вдигни ръцете. Точно така, браво. Виж как добре се разбираме. Сега много внимателно отвори вратата. Не може. И той каза, че не може. На нея това не й хареса. Виждаш какъв е резултат. Системата не може, не аз. Програмиране е да се отвори след половин час. Жалко. Няма да можеш да го дочакаш. Съжалявам, нищо не мога да направя. Съжалявам. Тогава трябва да си използвам пистолета. Вижте, ако не ми вярвате, попитайте някой. Как не се сетих? Дали да не се обадим в полицията да ги помолим да ни предупредят, когато вратата се отвори? Това ли предлагаш? Прав е. Моля? Вратата ще се отвори след 30 минути. И? Чакаме. Ти нормален ли си? Казах, чакаме. Добре. Чакаме. Чакайте, кажи на четиримата да се изместят на тяхно ляво. Много лошо са се пласирали. Много лошо. Ти къде бе? Е, какви са тия въпроси сега? Връщай се веднага обратно. Вижте какво. Може ли да не ми говорите с този тон, ако обичате? Аз просто имам нужда да отида до туалетната, иначе ще се напикая пред тези хора тук. Шегувате се, нали? Клякай зад бюрото. Извратеняк. Тишина! Вижте, опитвам се да ви обясня едно много просто нещо. В момента имам много важна среща, на която трябва да присъствам. Млъкни. Окей. Но аз в момента имам ангажимент. Стига какви чабай! Добре, вие ми изглеждате малко по-нормална. Ако може да ви дам мои координати, моя визитка, ако позволите. Аз не ви помня, дори в момента не ви виждам. Може да си запишете телефона ми. Вижте какво ще ви кажа. Никой не го е интересува какво ще ни кажеш. За страните. Не мен, не. Е. Казахте, че не харесва. Не, не, не, мен. точно услугите. Можем да се споразумеем. Имам добро предложение. Очевидно, че не ми се слуша. Сделката е добра. Не си в положение да преговаряш. Мога да изпера парите. Не сте мислили за това, нали? Все пак Говорим за седем цифрена сума. Ай, стреляй, бе! Ай, стреляй! Ай, стреляй, бе! Стреляй! Стреляй! Стреляй! Ма какво нещо се напрегнахме, Майя, а? Ще застрелям тая. Ма защо наистина толкова крещите? В крайна сметка, като иска да си ходи, да си ходи. А ти нормална ли си? Е, какво нали ще остави координати и адреси, ако нещо се обърка и я намираме и я гърмим? Първо тебе ще гръмна. Защо? Защо? Защо? Защо? Момичета, много ви благодаря, че най-накрая се разбрахме. Аз знам къде е изхода. Много ви благодаря. Довиждане. Ти нормална ли си? Ще провалиш всичко. Поне сме заедно. В този труден за нас момент. Ако беше направил нещо, нямаше да сме в този труден момент. Какво можех да направя? Те бяха с пистолети. Нищо. Явно не мога да разчитам на теб. Хелло! Тук се работи. Процентът, който искам за себе си е минимален. Някои хора много обичат да говорят. Предлагам ви ценна услуга срещу минимално заплащане. Ще ви кажа нещо под секрет. Парите са застраховани така, че каквото и да вземете, застрахователят ще го покрие. Това ще се остане нашата малка тайна. Срещу 40% можете да разчитате на мен денонощно. А що трябва да се говори, когато никой не те слуша? Всичко, което си говорим, се остава между нас. Няма свидетели, няма външни лица. Ако му гръмна, дали ще продължава да говори? Приятно е да се работи с хора като вас. Вижте, само спокойно всичко е наред. Ние много скоро ще приключим тук и всички ще може да си отидем и всичко ще бъде наред. Само ние изнаред, защото вижте какви неща се случат. Може ли да се обади по телефона? Не. Туалетна? Не. Може ли да изпуша една цигара? Абсурд! Много ми се пишка. Ще стискаш. Няма да ходиш до туалетна, няма да говориш, няма да мислиш, разбра ли? Но много си интересна. Пък е с нерви. Не се намесих, защото можеше да пострадаш. Послушах разума, а не сърцето си. И сме живи. Стига, нали те видях? Толкова си ми прозрачен. Казах тишина. Така не мога да се работи. Всичко виждам. Не можем да се справим сами. Извинявай, не те разбрах. Не можем да се справим сами. Защо? Парите се оказаха повече, отколкото очаквахме. Преди някой да помогне. Няма кой, оправяйте се. Чакайте ме, качвам се. Имам супер важна среща с милюне. И вие тук не по червилото бе. А, така... са никой да не мърда. Хвали пистолета. Хвали пистолета, ти казвам. На земята! Бих застрелял всичките, да знаете. Така че не ми давайте повод. Разби пистолета към мене. Изни го. Не му ще застрелям сестрата. Вие призначка ли сте? А? Призначка ли сте, питам? Не. Що се пречете толкова? Махни. Махни слушалката от ухото. Ти също. Махни слушалката от ухото, ще те застрелям. Микрофона имате? А? Не. Какво ме гледаш? Мукро, Искаш да умреш ли, а? Не. Вие близнаци ли сте? Да. Какво цирк тук, бе? Отивай при сестра си веднага. Ти през сестра си, ще застрелям. Ще ме ползвате за заложник, а? Мамичката ви мръсна. Мен е обикновения да накопатец. Искате да си играете игрички, така ли? Добре. Само, че сега ще играете по моите правила. Вие как сте, мадам? Аз ли? Да. Малко в повече ми дойде. Изобщо не знам дали ще се възстановя. Спокойно, ще се възстанови. Хайде малко по-живо, няма тук да спим. Стой! Стой на място! Стой на място! Хвали пистолета! Хвали пистолета, ти казвам! И ти също. Да ти виждам ръката. На земята пистолета казах. Ти имаш ли пистолет? М? Не. Цайс, кажи, имаш ли пистолет? Не. Има ли други освен вас? Има ли други освен вас, бе? Не. Добре. Редни пистолета към мене. Редни пистолета към мене! Ти също. Какво има в саковете, а? Какво има в саковете? Какво има в саковете? Хвали в сака на сап. Добре. Добре. И ти ли сак. И другия не се прави на интереса, ще се застрелям. Ей! Ти какво ме гледаш, бе? Ти, бе, каскет. Какво ме гледаш? Хвали сака насам. От го насам ще ти спукам очилата, ей! От него насам ще стрелам в очилата, бе. Айде сега всички да се наредите в редичка. Бързо! Всички в редичка! Всички в редичка, казах! Фредичка! Айде ти по-бързо, по-бързо да ви виждам всички. Мутрички, гнусни. Ще ме правите на идиот. С удоволствие ще ви умъртя всички на купей. Да, да не ти даваме повод. Какво? Какво каза? Ти подиграваш ли ми се? М? Не. Подиграваш ли ми се? Не. А ако те прострелям в окото, м? кой ще се смее? Дупката в окото или аз? Кой? Кажи. Кажи, бе. Кой ще се смете? Питам, бе! Ти къде? Не се бяхме разбрали, аз затръгвам. Какво си е разбрала, бе? Връщи се веднага в редичката. Бързо. Връщи се обратно в редичката! Ще ме правите на идиот всички тука. си се, ви мръсна. И аз всички насам. Бързо. От тебе. Ти стой там. Ти стой там. Айде. Бързо, бързо, бързо, бързо. на много отворена ли се правиш през цялото време? А, аз ли Кога? що... аз? Ми пипи пълтото, че ми е много скъпо. Не мачкай, бе. Шш. знаеш, че имаш много красиво око. Сега вече мога ли да тръгвам? Какво направи свиня мръсна? Ah! записите от охранителните камери. Вратата не е взривена, не е срязана, нищо. Сякаш някой е отворил и ги е пуснал дома си. Колева, Министерството ни притиска. Искат имена, хора. Ако до месец не разкрием извършителя, медиите ще ни разкъсат. Може да е човек на банката. Работата е прекалено пред... Слушай, Колева. От този случай трябва да изляза с почести. Искам да разкрием загадката. Не искам оправдания. Ако затъна аз, затъваш и ти. Еми, май това е всичко. Дайте да ви прегърна. Я стига. Каква е тази мания с прегръдките? И така си мисля, че се запазва топлината между хората. Колев. Добре организирана интервенция. Професионалисти. Винаги съм вярвал в потенциала на човечеството, но този път той е насочен в много грешна посока. Терористичен акт. Точно така, Колева. Много силно. Много силно. Терористите искат добро финансиране. Тоест солидно. Винаги им е добре дошло. Въпрос. Виждаме ли следите им? Отговор? Не, защото... Точно така, Колева. Браво. Много силно, много си хубава. Не виждаме следите им. Защо не виждаме следите им? Въпрос. Тежистите Точно действат. така. Браво, Коля. Умно момиче. Не, не са терористи. Терористите обичат да остават следи след себе си. Затова не виждаме следите им. Мафията действа по сходен начин. Браво. Много си умна. Много си хубава. Разбира се, пипалата на мафията прецизно, точно, чисто за пари. А къде са парите? Ако всеки е имал дял... И аз това питам. Къде е нашия дял? Хайде бе, Колева. Действай бе. Действай бе. годишната изненада на 16-тият фестивал за независимо кино дойде от един филм, заснет по крайно нестандартен начин, а именно чрез охранителни камери. Много интересен поглед, изключително интересна гледна точка. Виждаме, че режисьорът на филма се задава тук. Здравейте, здравейте. Как се чувствате? <laughs> Здравейте. А, благодаря, много съм развълнуван. Наистина не очаквах толкова добри резултати. Аз си дадах сметка, че поемам голям риск и може би ще има последствия, но създаването на един изцяло нов формат в киното, това беше беше много важно за мен. Благодаря ви. Благодаря ви много. А знаете ли? Да, да. Трябва да се снимате в киното. О, благодаря. Благодаря ви. Сега продължаваме нататък, уважаеми зрители. Беше просто една идея. Нищо повече от обикновен цигарен дим. Когато нямаш нищо друго, става лесно да преследваш фантазии. Трябва ти само малко любов. Тогава се чувстваш добре и дишаш нормално. Останалото си е чист обир. За съжаление, изхъбихме толкова много енергия в грешна посока и си прецаках кармата. Стой на място! Човек, когато печели, не знае какво губи. Ръцете на тила! И обратното. Човек не може да избягва от съдбата си. Ай, може ти е странно, но аз си го обичам. Не ме мисли. Погрижи се за себе си. Стой на място! Ръцата на тила! Ръцете на Тила. Чия беше идеята? Аз съм талантлив. Идеята е изцяло моя. Имам и други идеи. И освен вас петимата, имаше ли други замесени? Не. А, всъщност, като се замисля, имам руски копродуценти може да им хрумне да ограбят точно твоята банка. Наглеци. О, ало! Здрасти! Да! <laughs> Знае, знае, с нощи. Изключително беше наистина. Да, слушам. Няма начин. Не. Тя няма мотив. <laughs> Защото дъщеря ми има всичко, което човек може само да мечтае. Да. И нека се разберем повече по този въпрос, да не ме занимавате. Да. Студено ми е. Всичко свърши. И сега какво? Аз съм с тях. Сигурна ли сте? Да, напълно. И трите? Абсолютно. Имате ли нещо против да тръгвам, защото страшно много закъснявам? Много ви благодаря. Приятен ден ви желая. Тази малката виждате ли? Какво? А, тази малката беше с тях. Липсахте ми. Даже и ти. Липсваше ми като като кучето, което никога не съм искала да имам, но са ми го подарили за рождения ден. Моля? Такова невъзпитано, мръхляво. Но като си стане твое, си го обичаш. Ела <laughs> да те са верни приятели. <laughs> Аз съм Дилена. Мир. Кой? Ирена. Има една притча за дядото, който иска да извади репата дърпа, дърпа. Тя не излиза. Аз я знам, да. Чакай, чакай. Аз не я знам. И? После извикал и бабата. Дърпали, дърпали. И накрая, и накрая извадили репата. Тихо! След това извикали внучката, извикали и кучето, извикали и котката, извикали и мишката. Хванали се дружно, напънали се, дърпали, дърпали, дърпали и скъсали кучето. Момичета, имам гениална идея за бягство от затвора. мы уже продуценты. Следующий фильм про Шалаву Екатерину. Ну да.